Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta. Tiene dos bolsos Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por 10 mil dólares. Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo.